你收看的频道是牛奶大师师师师台。Hello，各位观众朋友，大家好，我是梁老师。OK，现在我们要玩游戏是《侠客风云传》切断幽冥路。OK，现在我们要玩的主线关卡叫做“圆马面鬼王战窝王”。众人就下敖广得知黑种罗王已转而进攻罗刹分舵，心系帮众安危，阎罗不再休整，马不停蹄，率众驰援鬼王与窝王，窝王。 两方霸主的正面对决终于到来。好，然后呢，我们的交易系统啊，我们终于找到麻绳可以买。那麻绳的东西呢，相信呃大家应该已经知已经知道了，就可以抓一些对方的人来到我们队伍中，连那个大将也可以抓。所以，我们来这次抓抓看黑种罗网能不能抓到吧。而且我买了九十九条，我就不信我抓不到。 神香会帮众，哇呀！哈哈哈哈哈哈！全是一群无能之辈。裴总龙王果然神功盖世，方渡祸为祸我中原已久，今日将此心头之患一举铲除，实在是大快人心。这些个沿岸水贼屡次侵扰本座事业，将之除去，对本座也是一劳永逸。只是。 答应本座的事，可莫要食言啊。哎，这是自然。本官回去之后，必会替卢王向地下美言几句。杭州一带的民船，卢王要杀要剐，我官府一概不过问。嘿，好了，汉奸，老子今日就算要死，也要先将你一枪射死！啊！舵主，此处由我等挡住，快抓紧机会下舱通报敖舵主和帮主，替我等报仇。不错，留得青山在，不怕没柴烧。舵主。 俺一家老小之后都拜托你了。说什么傻话！我罗刹岂是贪生怕死之徒？大伙要活一块活，要死一块死。舵主，弟兄们，都听到了吗？舵主今日与咱们同生共死。倭贼汉奸，大伙能杀多少便杀多少。追随舵主，杀贼除奸。哼，好些血性汉子，今日本座便成全尔等下地狱做真鬼去。 呃，大胆匪贼，还敢在此口出狂言！众将士，给我！突见大刀里，大殿里一道刀光飞出，一阵回旋，转身之间竟将那些官兵统领的向上人头给一分为二。那那统领哼也不哼，顿时了了账。啊，头头儿，哼，来的可真快啊！阎罗王，大殿昏沉的灯火中。 伸出一只孔武有力的手掌，接住飞回来的那柄大钢刀。一个高大黑影缓缓自殿中步出：“今个要下地狱的，是有敢敢与我丰都为敌的贼人。”其中有可能出现稀有装备或特殊饰品。看一下。 好多人哦！老令倭寇，这个不要。然后我抓了几只看起来蛮强的人，哈哈。好，其他的都无所谓，就随便放吧。 帮主，你可终于来了！老子当初便知道这些窝子没一个人性。妙。哼，马脸，可你能撑上这么久。喂，臭水蛇，你怎么满身是伤？东海风都怎么样了？我才接到你的急训，这些混账窝子都打上山来。哎，那你在山下待命，你偏不要。待会可可莫要离咱们太远。黑虫罗王，你言而无信。早知如此，炎魔当初真该一刀将你斩于殿上。 哈哈哈！言而无信，阎罗王如没能捉来本座要的东西在先，如何能说本座言而无信？本座从不做亏本买卖，面如风都不过是为了连本大利讨回那笔万洋佣金。你还当真以为能与本座为敌吗？原来你们没结成吗？这些窝财消息倒挺凌空的。 出了差池，嘿，岂不甚好？这月不是咱们毁了，就是这倭贼毁了，早晚要跟上一架。出了场乱子，妹子的待会可要好好说给咱们听听。杀光丰都上下一个不留，阎罗王，你的首级就由本座亲自取下。倭贼，够胆就试试！弟兄们，审判倭贼的时刻到了，都给我押到幽冥殿去！击败黑瞳罗王。 嗯，判官他们来。哇，那恢复自身是不是？好，你看一下那个野熊的那个简介哈。他说，曾经被一名东瀛拳士徒手打伤脑袋，变得更加愚蠢，但也愈发凶暴。据我所知呢，在一个《第一生存的漫画的英村，曾经在森林森林里面打败一只熊。 所以我不知道他个东瀛拳是是不是指那个第一神犬的那个樱村。好，我就看到这个简介蛮蛮有感的。后能力其实蛮强的，就是哦，小周天是不是？野野兽，野兽本人。好，那大家我觉得麻绳可以抓这只啊，抓野熊，还不错，而且有保护作用。好，我们等他过来吧。哎，哎呀。 然后用火神炮先打一下。哇！哇，他们有火神炮哎！如果抓到黑种罗网的话， <laughs> 那应该很好吧？ 那我来试试看。就算前面无路，本座踏过的地方就是道路。免疫伤害一回合。我靠！东瀛海上霸主，统领成千上万的倭寇，对沿海造成极大的威胁。亦是东瀛忍者集团首领，施着诡秘的忍术，使此人防不胜防，精通无声杀人法。 三千世界， <laughs> 哼哼，竟然会索隆的招式。最强的敌人，往往是最了解你的人。可惜了，我始终是虚高何寡。最强的敌人，往往是最了解你的人。可惜了，我始终是虚高何寡。嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿。 闹子楼剑，因为现在黑总楼王有那个免 <tsk> 疫，不太好打他，所以我们先打其他人。哎，你长针，就算前面无路。 本座踏过的地方就是道路。大巧不工。打不到。这这只我也蛮蛮想抓的。 不小心左右过搏了，啊，跑不到那边。哦，行动力真高啊！ 王八蛋，太强了吧！ 壮志饥餐葫芦肉，笑谈可以匈奴血。壮志饥餐葫芦肉，笑谈可以匈奴血。壮志饥餐葫芦肉，笑谈可以匈奴血。杀！蹦蹦蹦，嘎啦嘎嘎！蹦蹦蹦，嘎啦嘎嘎！我想抓这个，这是你的。嘿，耶！抓到，抓到。 然后，猛击， <laughs> 没打中。最强的敌人，往往是最了解你的人。可惜了，我始终是曲高和寡。 <laughs> 好，咋这样？ 然后那个我的敖广啊，学到一招翻江倒海，这个招式我在之前前传好像没看过，可是其实有忘记了，这招蛮强的。然后那个孟婆有一招叫忘魂酒，这招在前传也他也有这个招式，不知道大家还记不记得。 哪有窝子？呃啊！帮主，快杀了这窝子！呃呃，看看他众人群众银针四射，众者不一时毙命。几名鬼众以肉身挡下银针，为严丹生开出一条通往黑种罗网的邪路。窝子，守时！严丹生撇开伤感，面呈紫气，挥刀往黑种罗网斩下，却见数名东瀛浪人护在黑种罗网身前，保护主上！滚开！ 你良生虽给浪人挡下，那香敖广罗刹却已寻隙与黑种罗网对着上头。我贼老子要替我荒度的弟兄们报仇！老子忍了那么多年，今日便要用这牙角枪将你这窝嘴捅入对穿！罗刹枪尖一抖，飞身刺出，直如一匹脱缰野马。敖广自下盘欺近黑种罗网，双锤一个倒蹬，有若一条破水蛟龙。哼！ 一条小蛇，一头蠢驴，也敢和本座较真？黑总罗网娓娓侧身，轻轻巧巧便避开这一顿一刺，双手拿身，出手如电，一手点向敖广腿间穴道，另一手刺向罗刹手腕。敖广，罗刹，黑总罗网耳边听得破空之声，但见四十数把钢摘参参。 自身后飞来，当即踢开敖广罗刹，防守一扬，名震四射，将钢钗全速击飞。哼哼，这暗器，奴这姑娘家又如何比得上本座？只见梦剑师身子一软，摔倒在地，胸前不知何时已多出一枚银针。胸前， <gasps> 妹子，混账东西，瞧老子不把你刺个千百个窟窿？哈哈哈。 两个无能的莽夫，凭你们可还不配和本座交手！来人，有埋伏！敖广、我操！护住咱们家妹子，那我再交给阎王。我我还能专心调戏，我和马脸会给你争取时间。来啊！两个不要命的，敢上前！老子给他来一枪！孩子，娘一定会找到你。啊！ 就算前面无路，本座踏过的地方就是道路。他现在已经咸鱼一半以下，我们试试看能不能抓到他。应该是没办法，了，此角色无法捕捉。王八蛋，你为什么不先讲？还要浪费一个？好，那我知道了，就是有些角色是不能抓，所以那个王上说可以抓是骗人的啊。 我什么都不能动了。啊，补血。然后我有野熊在那边。 所以像那个辟邪老人啊，那些或者是幽禁，他们应该都是不能抓的。理论上来讲啊。 我们再抓这个倭寇，把他抓起来。哎，嗨，闪屁啊！青龙闪，吃一些肉包子啊！吃个吃一下肉包子。然后火神炮，火神炮，啊，这里。野熊，靠你了，野熊！ 来抓他！抓不到呢。啊，抓到了。 装地址要挂了。这是谁啊？那个拿枪的。吃老子一枪！啊，还不能动哦。直线四格。 这支十五支，直线三格打这里，喝饮料，嘿啊！然后，然后锤子转一圈这样。 那那个锤子哦，那不是锤子，那个叫炮炮管，炮管。距离一格。知 <coughs> 真的很贱呢。 动，嗯，实现四格。 烟物弹、肉包子、三顺伞，然 <laughs> 炮管打人，然后，现在躲掉呢。 乱哦！这招不是六脉神剑吗？有没有很像哦？ 动啊！没体力了，先休息。神龙护天脚，刀山夜战八方。嗯，休息。 你的范围这么广哦，还不能动。 猛击，挥击！先把这只干掉。好，唯我独尊。最强的敌人，往往是最了解你的人。 可惜了，吾始终是曲高和寡。漂亮，连击，连击。 什么叫阎罗王啊？活着，砍刀，放肆！黑手罗王素手一扬，但见银光点点，却是树枝银针迎面飞来。大哥，只听得树枝刚才自严丹生耳边撩过，将银针全数击落，竟未伤到严丹生分毫。Nice，漂亮！畜生，滚！ 严大生啊！阎罗趁此良机，奋起神力，舞刀劈下。哼，莽夫，却莫小瞧本座！黑瞳罗网临危不乱，剑临尖针尖弹指而出，但听清脆一声叮，小小银针竟将严大生那柄重三十斤大钢大钢刀给震了开去。呃、好个窝子！小小银针竟有如此力道！ 阎罗王，你是胜不了本座的。本座统一东夷，武功盖世，乃命中注定要掌握天下的天选之人。如不过海外荒岛出生的野夫，有如一撮星火，如何能与本座这日月争辉？哼，黑种罗王，你看来是没有听说过星星之火也能燎原。 王侯将相，宁有种乎？林丹生虎啸风生，大蛋高有如袭，有如楚行砸般朝黑种罗王头顶砍去。但看黑种罗王连弹数针，要以同样手法震开钢刀。谁知那钢刀这次竟纹风不动。黑种罗王虽在这最后一刹闪身避害这刀，却已满身狼狈，一身冷汗。哼，痴人说梦，全是痴人说梦。 来人，全都给我杀了！还有，这这是什么？哼，来了吗？嘿嘿，阿胖的孤独可不好受吧？方帮野人进来瞎搅和？哈，牛头老头干得漂亮！来来来，小兄弟，咱们还没玩够呢。老弟啊，咱们给他什么签呢？ <laughs> 不，不要啊！老哥，你选选是要斩立决呢，还是要来一个车裂？嗯，咱们来一个临时吧，慢慢享受更有趣，是不？阎王口谕：昭告倭人何等罪业深重，罄竹难书，既入我丰都大门，焉能活着离开？弟兄们，听好，倭贼后路已断，所以阎王将倭贼尽数诛了。诛杀倭贼！ 堵上！战况已尽。闭嘴！上，全给我杀了！他妈的，还有这么多埋伏！妈脸，这个山头怎么走的？哼！臭水蛇，尽管说些风凉话。老子支持这么久，还能守住正殿，你们就要谢天谢地？哪里还管了这么多偏房？嘿呀！什么人？嗯？是他。你是孔雀王朝的黑种罗王？ 我要替圣女报仇啊！哈哈哈！小猫小狗全聚到一块了，瞧本座在此将不等一块收拾。哇，多人哦！不过他们中毒了。哦，可以用它哎，孔雀真眼。帅，哼。 <laughs> 哇！好弱，哦，无量弟子怎么那么弱啊？ 追魂镖，哦，原来是这个。这招动画以前又看过了。好来，万魂归幽，生魄。 谁还与朝廷那帮龟儿子一道？嗯。佛母怎么会来帮我们啊？那不是被辟邪老人抓走了吗？ 好痛！这不是火焰刀吗？ <laughs> 口音到的那个动画。 得到圆满。平里 <coughs> 长征，他用霸体是不是？ 可能跟那些土匪些同流合污啊！嗯，别死啊！ 要下大雨了。最强的敌人，往往是最了解你的人。可惜了，我始终是居高和寡。嘿嘿。 我们来拯救我们的炮兵。嗯，他怎么跑到那边？最强的敌人，往往是最了解你的人。可惜了。 吾始终是曲高和寡。 <laughs> 各位神速！嗯，母 伞呐！漂亮漂亮，他快死了。曼陀曼陀罗龙武。 抓看看能不能抓，真的不行啊！你抓到，如果抓到的话，该破坏游戏平衡了。呜。 哪样窝子。本座堂堂东瀛之主，怎么可能会败在汝等蝼蚁手上？黑种罗网银针在手，脚步虚踏，永无鬼魅，一瞬之间来到严丹生面前，锐意针尖近在咫尺。严丹生须眉倒竖，仔细翻腾，一刀即偏，哦，即偏！黑种罗网那破技能银针，反身接上下一刀。眼看不要这样。 便要将黑种罗王拦腰斩断，哼！天真！黑种罗王强忍胸中气血翻涌，双手连弹数针，针针蕴含浑厚内劲，尽数扎进了严丹身体内。哟，大哥！严丹生中的数针气息一滞，呕出一大口鲜血，跪倒在地。那道黑种罗王虽缓得严丹生刀上尽力，仍是硬生生受了他一刀，鲜血。 嗯，灼灼自腰腹创口流出。帮主， <coughs> 呃呃，主上，赶紧撤退！我操，哪里走？看 <coughs> 看 <coughs> 忍者指出数黑黝黝的弹丸，顷刻之间白烟密密布，伸手不见五指，气味更呛得敖广等人连连咒骂。待得白烟散去，黑手罗网早已不见踪影。 给他跑了，帮主，你忍着点，本宫这就叫真拔术了。慢，针藏在帮主各处心气要穴上，不可乱拔。让阿庞仔细瞧瞧。让我来。佛母默念密咒，手里严丹生背心，将浑厚内力源源不绝送入严丹生体内。只见银针自严丹生胸腹缓缓而退。 听得叮咚之声不绝于耳，不不多时便已全速逼出。咦，没事，元帮主，你你是如何？这伤我看得多，黑种罗王灭我孔雀王朝，无数我朝兵士受他银针所害。所幸你功力深厚，且立时施救，否则这银针留而久，不死也成了废人。没事，那你银姑是什么呢？ 你可记得黑手龙王要咱们去云南劫的人吗？这尼姑便是其中一人。不错，但这妖女不但武功高强，还会使妖法。云南一战与咱们为敌，万不可轻信。妖女，你来此究竟有何指教？判官，此人不计恩仇，救我性命，先听他有何话说。妖尼姑，阿凡记得你给那老头儿和将士带走了不是？ 那日遭到你们和老者袭击，虽则护得圣女逃离，我却给那老者带至汉无天日地牢里日夜拷打，直到有一日，趁着那老者调养之时，给我抓住了机会逃了出来。重获自由后，我才得知那灭我孔雀王朝的黑种龙王正与你们为敌。虽然我们曾经是敌人，但都受制于时势的结果。如今圣女大人既已安然无恙。 未能分，毫无后顾之忧，投身复仇。严帮主，黑手罗王尚未死绝，你要断世间罪业，上阴阳黑白，就请你也带上我吧。我孔雀王朝与东北后金国素有交情，后金国和中原孔雀王朝一般，饱受黑种军事侵扰。 诺言帮主愿意接纳我，我愿为丰都出使后金，寻求援军，共同剿灭黑种罗王。哦，这对咱们可是一大助力。帮主，依我说，便让这尼姑入伙吧。好多主，这尼姑和咱们交战时举止诡异，势如丰虎。此时所言不知有几句是真，如此轻信，未免操之过急。 我同意文判官所言，我们还不知道这尼姑的底细。孔雀王朝远在天边，他所言是真是假，我们也无从判别。呃，家国破灭，想象那窝贼爆头的心情，就和阿黄想守护族人的心情一样。阿人能够理解，阿胖觉得给这尼姑一个机会吧。虽然臭水蛇和老老子总不对头，可这次臭水蛇说的可不错。 如今咱们损失惨重，这尼姑既有强援，又有意加入我风度，咱们却将人赶走，今后又有谁还想和咱们一块干？这，帮主，此事应当从长。谨之，遣师，敖广等人言之有理。黑熊罗王此番攻进进攻，令我等元气大伤。此刻并非拒人千里之时，他既然与我等有相同目标，让他入伙也无不可。 何况阎某性命为他所救，阎某岂是忘恩负义之人？大哥说的是，帮主自己决定，本官便不再多言。你叫什么名字？我没有名字，我自小作为圣女大人的侍女，圣女大人自小唤我佛母。哼，佛母，来人，拿汤来，干的孟婆汤。从今而后，你便是丰都木莲。 随我丰都断罪绝业，赏阴断阳。丰都暮年，愿随丰都断罪绝业，赏阴断阳。暮年即刻出使后金国，寻求共抗黑虫军士。暮年遵命。海龙王牛头马面，你商洛舵主，偃旗息鼓，清点伤患，修身养息。黑白无常留住罗刹分舵，协助修缮。 也只能如此。孟婆判官，你们同我和阿丽一道。大哥，我们要去哪？喵。海外阿比岛。数日后。喵。这长毛出海已过了好些时日，这却是一点也没变呢。喵。幼猫。哦，这是你的儿子吗？喵，你什么时候留下儿子啊？为什么两个花色不太一样？ 哈哈，想不到你也当妈了，这时光可真是过得飞快。然而过了这些年，我这身无力却还是未至，未臻化境。小伙子，这是让胜者为王，败者为寇，而决定胜败的关键就在于力量。没有力量，纵有理想，纵有野望，也无力实现。黑种罗网、李成龙，还有那神秘老子， 这些与野魔走在不同道路上的家伙，个个都不是泛泛之辈。野魔若是落在后头，又要如何带领那些相信野魔的人继续走这条路？大哥，洞里的物资都准备好了。嗯，消息散布出去了吧？是。丰都帮主独自一人闭关失算的传言已是甚嚣尘上，如此一来，便不会有人打扰大哥你了。帮主此计英明。 让我们让许多仇家得了这消息，肯定会在市场上一带上忙上好一段时刻，正好给敖豆子、罗豆子争取了些恢复的时间。旁观我入关这段时间就有劳你了。帮主放心，本官必会寸步不离，守在此岛，绝不会让奸人越雷池一步。大哥，这段时间我妹子不用大哥说，你也知道该做些什么。是。 预祝大哥功力大进，保重身体，莫要勉强了自己。严丹生伸出大手，轻轻稍稍搔幼小伙子，好好惜与爹娘相处的时间，到了你长大成人，物是人非，难保这种机会一去不回。好可爱哦！严丹生起身走进石洞，大刀一斩，只听得轰隆一声，巨大的石块不偏不倚落在洞口，就此阻绝他和外界的联系。 妹子今后欲往何方？我想四处调查一番，可是和那暮年有关，我不相信他，恕本官无法与你同道，在外行动务必小心。大哥就拜托你了，还有你们母子也替我召唤大哥好吗？喵。墨剑师挥别判官，步上海船返航中原，心中盘算着下一步行动。 阿比岛，天意终难违。OK，好，那我们这一招就这么结束啊。那喜欢我们频道，欢迎到频道左下方的图片和订阅，欢迎到我右下方的订阅铃铛打开，也欢迎到粉丝按赞，以增以追踪最新消息。谢谢大家这一的收看喽，谢谢，拜拜。